lanjut lagi main game uh, Jurassic Survivor Cayman Tour oke nama tadi oke enter nah, enter enter apa enter enter nah, enter ini gue bawa apa-apa loh cuman makanan daging kayak gitu ya hmm itu juga bla bla bla apa gue lanjut lagi ya guys kita akan lanjut Tadi gue dikejar tirek anjay eh tirek rektor atau apa itu ya dan gue nggak punya senjata gue nggak bawa senjata juga gak tau sih itu beli senjata di mana eh nggak harus bawa beli senjata beli bawa bawa senjata sembilan minggu wasa bete aku kok jadi kata gini ya. ini lama banget anjay oke okay. jangan ketahuan jai sama uh, si aduh oh itu dah Ya, toh bukan surprise motherfucker rektor mending gue nggak usah ganggu kayaknya eh, anunya gede-gede semua testing gue kecil kecil sendiri loh <laughs> Wait till you see <laughs> oh, no, no, no, no. Orangan banyak. Orangan banyak para gua. Bada amat lah bacot amat jangan kabur cabut eh sebelum itu kita cari lagi lah ya oke kita cari bahan dulu karena gue sangat butuh ya bahan-bahan pokok ya oke termasuk ini ya ini ini buruk banget ya sempak ngeleng gopo ngeleng anjing help me help me nigga ya ampun mana tadi di kotak medis nggak ada ya Pak. Udah-udah Kita ya. makan dulu. Aku juga butuh makan, butuh minum. butuh banget bambu-bambu kayak gini buat rumah eh tembakan lagi pon it was at this moment that made the news oh, out aja ya wah dia punya banyak barang guys au au au au, au. sakit sakit sakit sakit Surprise, sakit help me help me nigga sempak sekarang wah oh my hmm. oke kita lanjut lagi lain banget bangsat namanya pembe hmm, pengecut pengecut wait till you see the. oh, <laughs> no, no, no, no. Dan <laughs> tadi juga itu harimau yang tadi itu harimau yang tadi. Ya, enggak ada yang anjing, yang tadi ya nah, ini ada orang yang gue palak orang yang gue palak iya. orang yang gue palak Gak bisa gak ada ah gue takut. kayak gitu tadi menghajar gua bangsat ya tadi hmm. tunggu punya ini Very, very poor, in fact, very poor, in fact, very poor. sakit pak ada apa-apa lagi udah itu minimal lumayan kecil lah ya bangsat sebangsat bangsatnya ini harimau ngeganggu mau anjay gak ada habisnya ngelag guys Oke, sih sekarang gue bakalan ke rumah, balik ke rumah. Hmm. Lama lagi, cai. Oke. Okay kita ke rumah guys infektor juga udah penuh ini masa gue harus berlama-lama ya di situ di sini laga udah penuh Ini gue harus ke rumah dan menyimpan semua benda yang gue punya dan anehnya gue nggak bisa tidur jadi nggak ada istilah kamar nggak ada istilah kamar tuh bisa nggak ada tak semua ya nggak ada istilah kamar aduh jen terjamin sampah buanglah buat apa sampah hmm. kenapa oke kita langsung masukkan pas 20 anjing ada batu juga ya kan nama batu ini pohon palm hmm, ini juga oh, ini batu ada oke kita pindah ke headbell nah, orang gua mulai kehausan bukan masalah amat lah minuman juga penting ini hmm, zaman perang jarak kita goreng daun balanya goreng daun anjing hmm. sama sambal tempe kan ada ini gue nggak butuh baju lah ya istilahnya iya. orang dulu tuh nggak butuh nggak perlu baju tuh buat apa baju anja baju nggak butuh baju hmm kita dapat apa nih Oke, okay, sekian dulu dari dari video gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen share ke teman kalian. Oke, okay, bye.